aduh buat teman Allah ya Rasulullah ya Iki sing anu sing lanang apa sing iki? <laughs> Apa? Padha ngono wetenge. Eh, عشرة بدروا علينا كنت أفر منه كدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور وشلخ نكبر ما رأينا أضياء وجه الشرور Tadi loh yang rayah duit, oh, masih dirayah duitnya, ada junjung. antanoro fangkolore anta samson anta bandaron antanoro fangkolore anta eshe Amin. Lagi ya kira Allah. John lanang lanang lanang lanang bapaknya lanang Hey,